Hallo und willkommen zu diesem Video, in dem ich erklären möchte, wie die Foodsharing-Webseite funktioniert, wie man sich anmeldet und wie die Essensrettungen in den Betrieben organisiert werden. Wenn wir den Begriff Foodsharing in eine Suchmaschine eingeben, kommen wir zu dieser Startmaske. Oben rechts der Mach mit-Button führt uns zur Anmeldung. Name, E-Mail, wenn man mag, ein Foto. Reichen zur Anmeldung. Mit der Bestätigungsmail kann man sich einloggen und ist dann Foodsharer. Als Foodsharer kann man Essenskörbe sehen, anfragen und abholen, so wie hier die Brötchen von Daniela. Man kann auch selbst Essenskörbe anlegen, Foto auswählen kurze Beschreibung, dann können andere Leute bei dir Essen abholen. In der Kartenansicht siehst du für deine Stadt alle Essenskörbe, die gerade aktuell sind und kannst schauen, ob und wie viele Verteilerkühlschränke es gibt, in denen du Essen abholen oder hinterlegen kannst. solltest du dich mehr einbringen wollen bei Foodsharing, kannst du das Quiz zum Foodsaver absolvieren. Dazu musst du einige Dokumente durchlesen, in denen erklärt wird, wie und warum Foodsharing funktioniert. Und dann ein Multiple-Choice-Quiz absolvieren, der sagen wir mal knapp unter Abiturniveau liegt. ist das Quiz erfolgreich bestanden. Sieht die Karte so aus. Man sieht weiterhin Verteiler und Essenskurve. Hier sind die Brötchen. Und des Weiteren die Botschafter in deiner Gegend, an die du dich wenden kannst, um die Probeabholungen zu organisieren. Nach drei Probeabholungen erhältst du deinen Foodsaver-Ausweis, bist somit verifiziert und kannst dich in den Betrieben eintragen. Man sieht weiterhin, wo sich in deiner Gegend noch weitere Foodsaver befinden und hast diese Startseite, auf der so ein paar Eckdaten von dir für andere Foodsaver einsehbar sind. Am wichtigsten jedoch für den Foodsaver ist die Anzeige der kooperierenden Betriebe. Kann man sich für seine Gegend anschauen, welche Betriebe mit Foodsharing zusammenarbeiten. anklicken und hier zum Beispiel werden noch Helfer gesucht, meldet man sich fürs Team an und wird dann alsbald vom Verantwortlichen bestätigt. Auf der Teamseite sieht man dann deutlich, was ich hier unkenntlich gemacht habe. Links die Kontaktdaten der Foodsaver im Team, in der Mitte aktuelle Meldungen zu den Abholungen und rechts eine grundlegende Beschreibung der Kooperation, in dem Fall hier ein Restaurant. Weiter unten auf der Teamseite findet man dann die Abholtermine, wo man sich eintragen kann für die nächste Essensrettung. Jeder Betrieb hat fest vereinbarte Termine, zu denen überschüssige oder aussortierte Lebensmittel abgeholt werden. Die Abholungen werden je nach Betrieb in größeren Teams oder alleine durchgeführt. Wenn du dich für einen Termin entschieden hast, trägst du dich ein bestätigst es nochmal und bist dann der für diesen Tag eingetragene Foodsaver. Solltest du doch nicht abholen können, kannst du im Team fragen, ob dich jemand ersetzt oder selber für eine Vertretung sorgen. Soweit hoffe ich, grundlegende Klarheiten beseitigt zu haben. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare oder wendet euch an euren Foodsharing-Botschafter. Ich sage Tschüss und allseits gute Rettung.